ージの始まり物よよオーロラブルーミングオーロラブルーミングミラーてオーロラサンクチュアリチュルフィーニューヨークさ攻め続けますもう一人ミラーオーロラブルーングニューヨーバーストチルフィードキャロル すべて捧げますオーララサンクチュアリーニューイヤーバーラドチルフィードキャロルもう一人の私ミラーミラーしばらくうちだラニューイヤーバーントもう一人の私ミラーミラーチルフィードキャロルべて捧げますオーララサンクチュアリー ブルーミングニューイヤーバーストシルフィードキャロルもう一人の私ミラーミラーニューイヤーバーストもう一人の私ミラーミラーシルフィードキャロルやめろニューイヤーバーストもう一人の しよミラーミラーシュルフィードキャロル全て掲げますオーララサンクチュアリーもう一人の私ミラーミラーニューイヤーバーストシュルフィードキャロルオーララブルーミング雪の守護で全て掲げますオーララサンクチュアリー シルフィード・キャロルもう一人の私ミラー・ミラーニューイヤーバーストオーロラ・ブリーミング任せてくださいもう一人の私ミラー・ミラー全て捧げますオーロラ・サンクチュアリーニューイヤーバーストシルフィード・キャロルさあ 一人の私ミラーミラーシルフィード・キャロルニューイヤーバーストオーロラ・ブリーミングキラすべて捧げますオーロラ・サンクチュアリシルフィード・キャロルもう一人の私ミラーミラーニューイヤー